Текила в ее шотах допита Мут, скилл изобразить Монолизу Блуд, тупо недобор на квартирник Клуб, Por favor, мамасита Надо евробакса, надо рубль, надо песо Надо пару кольтов, а так смит и весо Мало будет, а так надо больше, что на веса Глядом взрываем, ты сказал, как я честно Агилару стайл, стайл, рапа папана Тру из подъезда, дай мне катану Дикта, магавки в топ-мьюзик недавно Забавно послушать эти сказки о главном Окна закатал, дал, дал показам Нет планов на завтра, боли по глазам Парня не видно в тени, она а рака Нищий со сталью, барака с барака Текила в ее шотрах, Текиловые шота добито Мод, скилл изобразить Монолизу Бут, тупо недобор на квартирный клуб Por favor, мамазита Надо евробаксы, надо рубль, надо песо Надо пару кольтов, акатек, смит и уэссо Мало будет, а так надо больше, что на веса Города взрываем, сказал так я честно Агилару стайл, стайл, рапа папана Тру из подъезда, дай мне катану Диктомограф, в топ-мюзик недавно Забавно послушать текила в ее шотах тогда бита